как всегда. Хотел как лучше, но получилось пурга. Ну, морозка не везде. На Мальдивах солнце, на Канарах жара. О, это непорядок. Точно непорядок. Это мы сейчас исправим. Это что теперь? И у нас солнце будет? <laughs> нет, теперь у них пурга. А что? Ну как, конечно. Работа у меня такая как-никак хозяин бурги. Нет, он мне еще что-то говорит. Баба яга то, баба яга все. Какая яга-то? Баба я. Ну, разница между нами большая. Я же добрый. А я что, злая, что ли? Да еще рядом с таким интересным мужчиной. Даже, очень даже, наоборот. Ох, Морозка, мы с тобой одно сказочное дело делаем. Say начинается наша видеодружба.